że tylko razem działając, tylko jednocząc się w walce, możemy zmienić ten wyzysk, w jaki sposób urządzone są strefy. Popatrzcie, dzisiaj LG Electronics odwołało produkcję. Jest was bardzo niewiele. Changkong również odwołało dzisiaj produkcję, co oznacza, że tak naprawdę boją się, kiedy pracownicy się organizują. Oznacza to, że boją się Solidarności Pracowniczej. Coś w tym musi być, dlatego że Solidarność Pracownicza, wszyscy razem, jeśli weźmiemy się do walki, tylko wtedy możemy zmienić ten wyzysk, jaki jest urządzony na strefie. Praca za grosze, za najniższą krajową, za pieprzanie na lince po 8, 12 albo 16 godzin e, przez 6 dni w tygodniu, bo właśnie teraz znowu wprowadzili ULO śnią czas pracy. Więc działając tylko razem możemy to zmienić. Działając wspólnie, solidarnie e, i jest was tysiące w tych fabrykach. Jeśli tylko uda wam się zorganizować, to możecie naprawdę roznieść tą produkcję i zmienić wszystko. Czem, Hong wyzyskuje, LG zyskuje! Czem, Hong wyzyskuje, LG zyskuje! Czem, Hong wyzyskuje, LG zyskuje! zyskuje! Czan Hong wyzyskuje! Hej, ci zyskuje! Czan Hong wyzyskuje! Hej, ci zyskuje! Czan Hong wyzyskuje! Hej, ci zyskuje!